ಇರೋ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏರ್ಟೆಲ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಟೆಲಿಕಾಂ ಪ್ರಮುಖ ಏರ್ಟೆಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಎರಡುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹೊಸ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಇವರು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಸಿಕ ರೀಚಾರ್ಜನ್ನು ಅವರು ಮೂವತ್ತೈದಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದರು ಆದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅದು ನಲವತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಎರಡು ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳು ಅವ್ರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅವರು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಏರ್ಟೆಲ್ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಜಿ ಬಿ ಡಾಟಾ ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ ನೂರು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ದಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಇದು ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆರು ಜಿ ಬಿ ಡಾಟಾ ಮತ್ತು ಒಂಬೈನೂರು ಉಚಿತ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಒಂಬೈನೂರು ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ಸನ್ನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಮತ್ತು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕನ್ನು ತೊಗೋಬೋದಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ